Xo'p, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Xudo xolisi e, Marvelous Designer darsini ko'rib chiqamiz. Marvelous Designer bo'yicha birinchi dars ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Marvelous Designer programmasi. Xo'p. Mana rampni ko'rayotgan bo'lsangiz, pufik. Mana mana materialli modellarni yasashga mo'ljallangan. ikkita s maxda e close modifikator bor lekin e, u bunaqa sifatli modellarni yasashga ancha qiynaladi hozir ko'rsataman buni hop buni yasashga taxminan e, yarim soat yigirma minut vaqt ketdi hop uzoq borsa hozir xudo xohlasa sizlar bilan oddiy narsalardan sekin boshlab buyog'iga sekin davom ettirib ketamiz hop bo'lmasa boshladik marvelous designer programmasi ikkita ekrandan iborat birinchisi uchta ya'ni uchta ko'rinish ikkinchisi chizmalarni yoymasi ya'ni andiza chizadigan joyinglar pattern window hop bu yoq tomonga kiradigan bo'lsak hop bu yoqda mana birinchi knopka simulyatsiya ikkinchisi boshqarish bu yoqda yana qo'shimcha anaqa bor knopkalar bor bularni hammasini xudo xohlasa ish jarayonida ko'rib chiqamiz hop eng ko'p ishlatiladigani bu bu hop bular mana bular hammasi ishlatiladi Xo'p, hozir sizlar bilan e, Marvelous Designer dasturi yordamida e, oddiy bitta yassiq yasashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, yassiq yasash uchun mana bitta mana ham chizadigan bo'limimiz. Xohlasanglar mana bu yerda o'zingizlar xohlagan shakllarni chizsangiz bo'ladi. Oxirini yopib ulaydigan bo'lsanglar, mana bunaqa bu yerda ham paydo bo'ladi. Xo'p, bizga endi hozir e, tayyor to'rtburchak shakllar o'zi ham bo'ladi. Ikki xil yassiq yasab ko'ramiz. Birinchisi to'rtburchak, ikkinchisi burchak hop ya'ni chizishda misol agar mana to'rt burchakni tanlab turib xohlagan joyiga sichqonchani chap tugmasini bitta bosadigan bo'lsanglar mana bunaqa menyu chiqadi bu menyuda o'lchamni belgilasanglar bo'ladi masalan oltmishga o'ttiz deylik ikkiga bir nisbatli mana yasta hosil qilmoqchimiz masalan bu yoqqa olaman hop agar man hozir bunga simulyatsiyani bosadigan bo'lsam ya'ni mana bitta ham dumaloq narsani o'ziga aylanib qoladi mana o'zgartirib bo'lmaydi keyin simulyatsiyani ishlash jarayonida bu bunaqa surish tugmasi bosqichroq funksiyani bajaradi mana masalan bu yoqda bunaqa bo'lsa mana bu yerda endi уже yoy yeyish yoki shunga o'xshagan narsalarni bajaradi mana hop bizaga bu hozir shart emas mamal bosib qo'yaman yana boshlang'ich holatiga qaytadi mana bu knopka hop endi yostiq oldi va orqa qismdan iborat shuning uchun buni o'zini ham kiyib ikkita nusxa olaman ctrl c Ctrl men bosaman. Bu tomonga bundoq ko'chirib olaman. Mana yonida paydo bo'ldi. Xo'p, endi buni bir-biriga choklay yordamida ulab chiqamiz. Ulashdan oldin buni mana bitta 3 ta oynada joylashtirib olaman. Joylashtirib olishim kerak. Xo'p, Ctrl C, Ctrl V. Joylashtirib oldim mana. Xo'p, buni endi mana bitta teskari tomonga o'girib olishim kerak. Shift bilan bosib mana bu yashil bo'yicha aylantiradigan bo'lsam, har 45 gradusda mana hozir bitta to'xtab o'tyapti ho'p yana hozir buni olib turib yoqqanda oldima orqa qilib qo'yib olaman mana ho'p yast hosil bo'lishi uchun hozir agar men simulyatsiya bosadigan bo'lsam yana boyagi ikkita lattaga hisob pastga tushib ketib qoladi yast hosil bo'lishi uchun bular o'zaro chok bilan birlashishi kerak choklarni mana buyoqdan boshqarasizlar eng birinchisi mana oddiy chok ya'ni bunaqasidan chok hosil qilish agar sizlar mana buni olib turib bunaqasiga uradigan bo'lsanglar mana bunaqa e, noto'g'ri chok paydo bo'ladi bunaqa noto'g'ri chok bo'ladigan bo'lsa sizlarni e, modelinglar ishlamaydi ya'ni yasagan anaqanglar noto'g'ri simulyatsiya bo'ladi teskari tomonga bo'lib ketib qoladi e, qancha soatlar tursa ham o'ziga kelmaydi shuning uchun mana shu chokni mana bunaqa misol bu yerdan bitta bosladinglar hozir bitta bosladinglar mana bu tomonda ham mana bu chiziqchalari to'g'ri kelayotganini tekshirib olinglar xuddi shu choklanib yo tomondan ham bersa bo'ladi mana masalan mana bu yoqdan olib turib bu yoqqa ulab qo'ysam mana keladi bu yoq tegi qismini bu yoqqa bunday oladigan bo'lsam mana keldi mana shunaqa holatda hozir qilib olaman hop endi hozir simulyatsiyani bosadigan bo'lsam mana endi anaqa bo'mbo'sh xaltacha hosil bo'ldi qopga o'xshagan narsa hop agar bitta tomonni ochiq qoldirganimda qop ham hosil bo'lardi hop endi bunni bosim bilan ishirsa bo'ladi bosim mana bu property editor degan joyda ana bu tomonda joylashgan pressure bunga hozir mana ikki berib ko'ramiz hop mana bu narsa 70 gacha chiqa oladi hop mana masalan 5 berib ko'ramiz ketib qolyapti Hoppa, metto per birato'la. Hop. Yana qaytarib olamiz joyiga. Tushib ketding? Tushib ketib qoldi. Hmm, Haq ketdi endi. Ha, mana ekan. Ishda viewda mana ko'ra oldim. ham bitta endi bosimimizni hop ikkalovini ham hozir qolamiz mana hozir bittasini tanlab bergandim mana endi hozir to'liq hammasini tanlab turib beramiz. olti agar ham oldin orqa qilmasdan to'g'ri qilib oladigan bo'lsanglar mana bunaqa e, holatda hosil bo'lib qoladi buni aytingchi qo'lda ham to'g'irlab yuborsanglar bo'ladi hop endi yastig'imizni haqiqiyga o'xshabroq ko'rinishi uchun hop buni bitta qolip sifatida olib turib buni ustidan yana bitta boshqa yastiq yasab olishimiz kerak bo'ladi hop buning uchun biz mana ikkalovini tanlab turib masalan mana bunga hozir e, ko'proq beraman masalan o'n ikki bering hop hop simulyatsiya ketyapti o'n besh o'n ikkilib beraman hozirda ham qattiq unaqa shart emas bizaga burchaklarini tortib chiqarib qo'yaman chiroyliroq yana bitta holatga mana keldim hamma tomonlarini ham mana tortib chiqarib qo'yaman sichqonchani chap tugmasini bosib tortyapman hop hozir yana bitta joyini aytib ketishim kerak kirgan paytinglarda Marulos o'zini e, boshqaruv anaqalari bor shuni ham settingsda user settingsga kirsanglar view controls degan joy bor o'shani bitta 3ds max tanlab qo'ysanglar 3ds maxdagi qanaqa boshqaruv bo'lsa xuddi shunaqa boshqaruv bu yerda ham ishlaydi hop hop endi buni yana bitta qolamiz va tepaga yana bitta ham ikkalovini shift bilan tanlaysizlar ctrl c ctrl v ham teparoqqa qo'yib qo'yaman hamma narsa hosil bo'ldi ho'p hozir mana simulyatsiya ketayotgani yo'q shuning uchun mana buni o'zini bundoq suradigan bo'lsam mana bunaqa holatda surilinadi mana shunday holatda olib olaman hop mana chekkalarini endi hozir ozgincha keng kengaytirib biroz chiqaraman masalan taxminan mana mana shunchadan har bir tomonini kengaytirib chiqaraman simulyatsiyani bosamiz hamma narsa bo'ldi buni endi pressureni kamaytiramiz masalan beshni beramiz nol bersa ham bo'ladi o'shanda hambi ichidagi hambi skladga hamma g'izimliklari hosil bo'ladi bittada ularni mana bunaqa qilib yana ko'paytirib kamaytirsanglar bo'ladi yana bitta yo'li misol mana bu ichkisi agar to'g'ri turgan bo'lsa tanlab olib turib bularni friz qilsanglar bo'ladi ya'ni Э, muzlagandan keyin misol mana bu tashqari qolipni o'zi o'zgaraveradi ichkari o'zgarmaydi o'sha qolipni shakliga kiradi misol mana bu tomonlarni kichraytirishinglar mumkin kichraytirgili kelib qolgan bo'lishi mumkin simulyatsiyani bitta bosadigan bo'lsanglar mana o'sha holatda mana kichrayib ulanaveradi andazani to'g'ri olsanglar ishinglar ancha osonlashadi mana taxminan mana shunaqa holatga keldi endi bizada yana boshqaruv e, asosiy anaqalarimiz amitni mana ko'rinishlarni belgilashinglar mumkin amga o'tadigan bo'lsam setkasini ko'rsatadi hozir ko'rayotgan bo'lsanglar bu modelimizni setkasi ancha yoyiq ya'ni oralari ochiq bu mana particle distance degan joydan boshqariladi masalan bu yoqqa kichkina besh qancha kichraytirsanglar bunda shunaqa e, ko'payib ketaveradi setkamiz hop keyin e, bu narsa ham kelovga alohida alohida bo'lib qolmasligi uchun kelovni tanlab turib keyin beringlar taxminan mana o'n Xo'p, mana bitta warp eh, shrink eh, shrinkage va eh, wrap warp degan bo'limlari bor. Ularni ham hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu narsalar nimaga javob beradi? Shrinkage, masalan, mana bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, kirgan chiqqan ham joylari bor. Mana masalan, soniga, sifatiga javob beradi. Hozir 100 bo'lsa, masalan, 90 dan pasaytiradigan bo'lsangiz, bularning soni kamayib turadi. Ya'ni tekis 100 hosil bo'ladi. Qancha ko'paytiradigan bo'lsangiz, shuncha ko'payib ketadi, Masalan, 105 beramiz. 105 bunisiga ham taxminan 105 beramiz hop pressure menga shart emas shuning uchun mana bitta bosib bunaqa qiladigan bo'lsak mana mana holatga keldi hop agar misol tegini biza qotirib qo'yib turib ham ustiga ham bir ozgincha bosim beradigan bo'lsak teg tomonimizga bunaqa qattiq yuzi ustki qismimizni mana bunaqa yumshoq shakllardan iborat bo'ladi hozircha birinchi darsimiz o'zini nihoyasiga yetdi keyingi darslarda yana ko'rib chiqamiz hop bu modelni hozir yana e, eksportga olamiz 3ds maxga 3ds maxga eksport qilishdan oldin hamda e, miscellaneous bo'limida remesh degan komanda bor undan oldin sizlar bilan yana bitta narsani ko'rib ketishimiz kerak misol hech narsani tanlamagan holatda fabrik ustiga bitta bosadigan bo'lsanglar materialni e, o'zini ya'ni mana bu ishlatilayotgan materialni matoni o'zini tanlasanglar bo'ladi turini uning uchun eng pastga tushib turib prosesdan o'zgartirasizlar masalan e, nilon yoki shunga o'xshagan anaqalarni tanlasanglar bu naylon hop mana ishlang ko'rayotgan bo'lsanglar shaklimiz ham o'zgarib boryapti masalan cotton, mana ularni Sol solib ishlab beramiz shunda t qismi mana bunaqa tekis yuzi usti bunaqa yüze. hosil bo'ldi ho'p xuddi shu narsani misol aylana bilan yasab ko'rsanglar bo'ladi mana xuddi shunaqa buni ham olasizlar hosil bo'ldi Ctrl C, Ctrl Ctrl C, Ctrl V qilib ham yoniga olib turib buni ham ulab chiqsanglar bo'ladi xohlasanglar aylantirib o'tirmasdan teskari tomonlarini ilib yuborsanglar ham bo'ladi mana choq qilib mana bitta mana bitiki mana bitta bu yoqqa mana bitta bu yoqqa mana buni bu yoqqa keyin simulate bosib oladigan bo'lsak o'zi bitta anaqa g'izim qilib turib o'ziga kerakli bo'lgan shaklga olib kelib oladi oldik ham qaytadan o'tib turib mana ikkalovini shift bilan belgilab turib mana ozgincha bosib beramiz taxminan mana bunaqa narsa hosil bo'ldi e'tiborlar uchun rahmat Xo'p, hozir sizlar bilan buni mana bu yasagan modelimizni eksport qilamiz maxga undan oldin buni setkasi misol ko'rayotgan bo'lsanglar anaqa ahvolda buni o'zini mana bu remesh degan komanda orqali bitta bosadigan bo'lsak mana to'r burchak holat bo'lib keladi eksport qilishdan oldin man particle distance yana kamaytiraman lik olib chiqaman. mana bu qo'rg'asi yana ham ko'payadi matoni sifati oshadi xohlasanglar kamroq qovurg'a bilan ishlanglar bu boshida kamaytirib keyin oxirida уже e, tayyor material e, modelinglar tayyor bo'lgan paytda o'z oshirib oshirib borasizlar bunda hop mana ikkalovini tanlab oldim fayl export e, obj selected masalan kirdik hozir mana bu yigirma foiz har doim yigirma foiz ko'rsatadi undan keyin yetmish sakson yuz bo'lib ketadi qotib qoldi deb o'ylamanglar hozir hisob kitob qilyapti mana bo'ldi hech narsani o'zgartirmayman okey bosaveraman bo'ldi tushdi bosib resetni bosaman don't save yes import, import, webinar telefon, yaztıq, import. Mana yazdığımız hem düştü. Sahneyi, korotkan ile dedi ki, setkesi hem mana, torburcu setki, bemalol ishlatsanglar bo'ladi mana endi hozir attasib olamiz ikkalovini va uchi bosib turib ctrl ani bosamiz va ctrl bosib turib vertex bo'limiga o'tirgan bo'lsak hammasini belgilaydi endi bularni weld qilib qo'yamiz weld 0.1 sm okey hop 0.1 ko'p ekan Okay. Shuni ham yuzamiz, tayyor. bo'ldi hop e'tiborlar uchun rahmat xudo xohlasa man dumaloq e, oddiy to'rtburchak yastuni modelini yasab xudo xohlasa jo'natsanglar keyingi darslarni xudo xohlasa olib jo'natamiz hop e'tiborlar uchun rahmat xayr salomat bo'linglar